E, sveiki, mėly žiūrovai. E, šiandien norime pristatyti naują rubriką, kuri vadinasi Senių pezalai arba, arba Mirtininkų klubas. <clears throat> Laidoje dalyvauja e, Kazimieras be Juraičio, Ginteras Lunskis be YouTube kanalo ir Šarūnas Paidokas be, be įtakos ir pinigų. E, temas pristatys, e, temas apie kurias reiškis, mes, mes mėginsime išgvildenti, pristatys Kazimieras. Prašau. E, žmonės klausė po pirmos mūsų laidos, kodėl Kazimieras Biuraičio. Reikalas tame, kad aš nuo Biuraičio atsiribojau. Bet tiesiog paėmiau ir atsiribojau, užknyso jis mane. Vien tik problemos per jį. Na, kodėl taip jau? Apie to jo niekas nepažįsta. Ten. Gal net ir nuo jurgučių ir visų panašių atsiribosiu. Pradžiai parodysiu. Gal ir gerai. Nu, tai sakau, ir jum patariu. Pažiūrim trumpą siužetą. Kaip vertinate e, geros kaiminystės to, to judėjimo, reiškia, uždarimą? Nu, mm, reiškia, jie Pirmą išlėkė praeitais metais, man atrodo, ten vasario 10-12 dieną, lygiai prieš metus ar 16, pas Batkį išvažiavo tą švenčionienę. Aš kažkaip šitą vietą, kaip sakyt, nežinau apie čia geros kaminystės, čia kas čia kokio kaimynų judėjimas, kas čia. Ne, čia yra toks judėjimas, ten forumas Lietuvoje, jį įeina, e, reiškia, švenčionienė tokia, Aha. paskui e, jur, toks tas e, buvęs toks subarzda prezidentas, kur, kur, kur, kur. Jurgutis. Jurgutis prie Žes TV ten visą laiką pasirodo. Ne, Nu, tas toks su barzda. Reiškia, čia juos visus tvarkė, tvarkė, tvarkė ir, ir galų gale, reiškia, e, prirašė pažymų, kad čia jie yra prieš Lietuvą, nu jie tenai bandė papulti ir pas Lavrovą, nežinau ar papuolė, bandė važiuoti ir į Donbasą ten žiūrėti. Ai, čia tokie, palauk, ten 2-3 kažkaip važinėjo po, po Baltarusiją važiavo. Taip, nu tai va, va tie, jie pirmą A. kartą ir jinai važiavo praeitais metais vasario 17 dieną ir, reiškia, ir iš karto jos priėmė uh, e, Batkos užsienio reikalų ministras. Nu, tai čia, ta... tai čia prie ko čia ta saugi kaiminystė, jeigu ta saugi kaiminystė? Nu, aš, nu, Juraitis, ačiū Lukai, Juraitis. Juraitis, ne, ne, ne, ne Jurgutis. Taip, taip, Juraitis. Labai labai ačiū ir L, ir, ir Lukui. Reiškia, tai, e, tai aš žiūriu neigiamai. Ir tada aš iš karto pasakiau, aišku, tada mane apdirbo, apšyko visais įmanomais būdais Vaidas Lekstutis. Aha. Tas būkime vieningi, kad aš pasisakiau prieš tą geros kaiminystės formą. Gera, kaim, gera kaiminystė tai yra, kai turi gerus kaimynus, o ne tokius, kurie turi bijo. Nu, va, jau tai, mm, e, ką tu mislyji Aš, na, nu, negaliu nieko mislyti, nes nežinau detalių, tai mislyti, aš galvoju, matai, saugi kaiminystė tai yra Nu, toks ne ten gera, nesaugi, geros nu, kaiminystės. Tai va aš sumaišiau, matyt. E, nes aš pagalvojau apie saugią kaiminystę ir galvojau, prie ko čia dabar ta saugi kaiminystė, o čia gera kaiminystė. O ta prasme, juos uždarė kur į kalėjimą? Ne, jų, nu, panakino tą formą, rado formalių, e, formalių pretekstų, reiškia, kad e, jie ten kažkaip registravosi ne taip ir ne ten, ne, ne, ne, ne tokiu būdu. Tada ta švenčianėnė pasakė, reiškia, kad e, Ukrainos vėliava jie yra skuduras, nu ir panašiai ir panašiai panašiai, ir panašiai. Nu, tai iš isterika. Aš nežinau tik tai kodėl, nu ką tenai, pinigus kokius gaudavo ne, iš paramos ar dar kažko. Jeigu tiesą pasakius, mėlyje, jūs neklauskite, nes, nu, aš nesigilinu į tokius judėjimus ir, nu, a, aš saugumo vietoj jų nebūčiau uždarinėjęs, nu, tegul dirba, geriau jau matyti juos, ką jie veikia, kur jie važiuoja ir visą, ir kontroliuoja. Logiška, logiška. Jo. bet antra vertus, jeigu ten, sakysim, nu, keli žmonės išvažiavo kažkur ir rašyt spaudai, tai juos reklamuoja. Neturi ką veikti. Nu, negerašys. Bet tai kaip taip, nu, nu, aš nuvažiavau irgi ten susitikau, reiškia, su kažkuo, nu, e, va, Lenkijoje, sakysim, su kažkuo, ar ten dar su kažkuo, tai apie mane nerašogi. <laughs> Bet čia nuvažiavo ir, kaip tu sakai, susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų ministru. Nu, matai, e, aš iškart sakau, Jeigu tai. nuvažiuotų Orlauskas ar Klivečka, arba ir Klivečka ir Orlauskas, Burgubau ar Baltarusijos užsienio reikalų ministras mūsų priimtų. Taip, <laughs> taip, nu, taip. taip. Tai, <laughs> jo, jo. Ir dar plus prie visko likus ten porai savaičių iki karo. Nesakau, jie ten vasario 16. Aš abejoju, ar taip įsiprašytum, bet į, į audienciją pas kažką tai. Čia tuo, tuo labai. Bet ir iš tikrųjų, e, reiškia, ir iš tikrųjų, reiškia, kam apie juos nekėt? Nu, uždarė ir uždarė. Ir, ir, ir ačiū Dievui. E, atsakymas, ar čyras, dar nekomentavom, bet klausiu. Taip, nu viskas. Čia nu, viskas darbą. aišku, bet tai kokie jie kuklus viešpatė. Tai, pabandytų, ja. pabandytų nuvažiuoti, nu, gal ir priimtų, iš karto dabar teikti apie save šitaip, niekint save tokiais mažais, rodyti, kad nepriims, jeigu mes važiuosim, kas mus registruo, pabandykit ir važiuokit. Bet aš dėl viso ko... Ne, ne, esmė, visiškai ne tame esmė. Bet nu, aš dėl tai viso ko atsiribojau bet... Nu- ir nuo Juraičio, ir nuo Jurgučio, ir nuo Švenčioninės, nuo, nuo visko. A, maža, ką žinai tenai. Tai geriau atsiriboti. Nu tai gerai, tai kaip tu, kaip atsiribojęs dabar, ne? Nu, nu kaip atsiribojęs. Kazimierai. Nu. O Arlauskas kokią poziciją išsakė, aš nelabai išgirdau. Ai, kodėl jo ne, neparašė apie jį, kai jisai Lenkijoje buvo? Ir nu. užuominos tokios, kad čia... Apie švenčionį tai... neparašėma. Tai jo, taip. Savo. Nu tai gerai, kai atsiribojęs, pavyzdžiui. Tai, nu, tai. Ką, ką, ką čia norit jūs dabar, apie ką čia pakalbėti dabar? Aš atsiriboju nuo Kazimiero, nuo nu, okay. Juraičio. Aš, aš Kazimieras atsiriboju nu. nuo Juraičio. Aš tai atsiriboju jo. nuo šito, kaip to? su Uskarėliu tas. Klevečka. Klevečkos. Klevečkos. Klevečkos. Ne, ne. Šiaip, nu, kaip čia dabar pasakyti, žinai, nu, jeigu jis jau matai taip kalba, tai gal ir apie jį taip pakalbėsim atviriau ir paprasčiau. Ne? Jis netgi dramatizuotai, ne, kalba, kaip ir ačiū Dievui, suradė. Nu, tai aš, nu, pagal savo darbus, ypatumą ir gal, nu, kažkokį pastiprintą gebėjimą tam. Aš jį nuo, atsimenu jį nuo jaunystės visiškai. Dar, dar kai jisai į uh, diskotekas vesdavo šitam... Į, uh, ant Tauro kalno gal? Ne, ne Tiksliai, kalno, galvoju, kur aš jį <laughs> mačiau. Aš jį kažkada šitam jo, į, e, a, studentų miestelį. Jo, jo, jo. jo, jo ten jis įvedo sarai. Ir nu, aš turėjau, gal sakyti, nu, nu, visada tą biškai pastiprintą tą gebėjimą skirti žmonės, kurį, apie kurį kalbėjom, kurie žmonės iškai neturi. Aš šitą laiką mačiau, kad šitas žmogus yra falšyva. Švelniai kalbant, suprantate? Nu, toks vat, nu, aš žinai. Na, paskui jis buvo nusirytęs, nusidegradavęs ten į kažkokio to dugno, kažkaip susistabdė, gal užtiko da, paskui kokį, kaip babutė, žinai. Na, ir nu, pradėjo dabar tokiu tapt, bet matai, kas yra. Į, nu, toks, toks vėl tas nu, jau gyvenimas savo skausmingą realybę. Esakom, iš tauraus žmogaus tu niekšo niekada nepadarysi. A, a iš niekšo tu niekada nepadarysi tauraus žmogaus. Ai, Iš bailio nepadarysi drąsuolę, ai, iš drąsuolę nepadarysi bailę. Ai, ai. Ne, taip nebūna. Ai, game, ai. A, čia tai va matai, jisai, nu, jisai, nu ir pasirodė visų savo gražumu, įsivaizduoju. Ir kodėl jis taip elgėsi? Ai. Už tai, kad saugo savo subinytį. Ai. Ir ką, ką, ką mes matom? Ai. Vat ir vyksta ta atranka. Na, Ir jis čia kažkokį vadino ponė, šitą opozicinį kažkokį biškį, kažkokį ponuojantį kažkam tai. Na, tai. na, ir, nu, ir dabar va, man paėmė ir apsikakavo per visą ūgį. Ne, kokia, aš... E, kokia jo argumentacija? Nu, jo, jokios, bet ne. praktiškai, nu, Va, jis gale pasakė, sako, nu šiaip tai aš nežinau. Nu tai iš karto pasakyk, aš nežinau, nesuprantu, nežinau. Bet jis bijo, jisai bailys, Supra... jis bijo būti užtrolintas, suprantate, jisai iš principo nėragi toks kvailas, suprantate, kad, supra, kad nesuprastų, kad be jokios argumentacijos kalbėti negalima, jis turėjo kažką argumentuoti, pasakyti kas, kaip, kodėl, suprantate. Nu, tai, taigi visi didžiai, va, aš užsakau, mhm. va, tos radio laidos visos, jiegi irgi be argumentacijos kalba patirtis. Visi, bla, bla, bla, bla, bla, bla, kuo daugiau tik tai nu, tai jo, čia... informacijos pririš, kam vardan ko, nieko nesuprat. Nu, nu, nu Tiems nežinai... 80 procentų tos argumentacijos ir nereikia. Nu, tai sakau, ai, nu, tai, ai, nu, o čia bet, vis tiek. Nu. E, jisai, kai pretenduoja į žurnalistą, į žurnalistiką, suprantate, va šitaip kalbėti, tai nu, visiškas, visiškas dugnas, visiškas, na, nu, kai jis, nu, jisai Tokio pačio lygio kaip Makaraitytė, kaip Tapinas dabar. Jis nieko nesiskiria. Na nu, taip, taip. Jis, ne, Reiškia, imituojantis opoziciją. Jo, opoziciją etiketės ne. uždeda arba... Tragedija. Pačias, tragedija. Žmogaus tragedija. Jie, jo, ir jie patenkinti. Ja. Bet aš norėčiau vis tik tai apie, reiškia, apie tą vėliavą pasakyti. A, aš turėjau klausimą dar pirmą į tave. Tu labai juokėsi, kai Orlauskas pasakė, uh, gera kaiminystė tada, kai geri kaimynai. Kuo tu jokiai? Nu, aš jokiausi todėl, kad nu, tugi nepasirinki to kaimyno, nu koks jis yra, toks jis yra, nu, Jėzus tu Marija. Jeigu tu su juo eisi bendrausi, reiškia, nu, gerinsi jį, tai gal ir taps. Nu. Su kaimynu reikia tartis, tam, kad jisai būtų. Ne, tai kalbų geras. nėra, bet man reikia. Suprant, reiškia, jis... Irgi... Ką jis ten, aš labai prastai girdėjau, bet jis ten išgirdau, jis priešiškas Lietuvai kažką priešingai. Nu, kažką tai užuominas. <laughs> nu... Tai Tai mm. gal paklausykit tada savo šitų, ant kurių jūs varot, nu, jų išklausykit šitų prie, jos į savo priešus Lietuvai. Tai... Ne, a, kitą a, kartą iš viso geriau. Nu, kalbėkit vyrai apie save. O, nu, ne, nežino, tai tada nu, aš jums tylėkit. dabar paskaitysiu. Bet apie vieną... vėliavą aš noriu vis tiek pasakyti. Na, nu, davai, davai pasakyti. Nes čia, va, va tai, ką Klyvečka padarė, jisai reiškia, jisai apšmyžė švenčioninį. Švenčioninė pasakė apie tą vėliavą, ant kurios parašyta pašol nahui ruski karabai. Nes ukrainiečiai ant savo vėliavos. Ant savo vėliavos va, bu, ėjo kalba apie šitą vėliavą. Va, tai tokia vėliava, jai yra skuduras. Nu, nežinai istorijos, tai nesikišk. Ir nekalbėk apie tai. Nu, nežinai, sakyk, nu, nežinau. Menkista, menkista gimė ir menkista mirs šitas, nu, tai, šitas pilietis, Vranė. Aš jums paskaitysiu dabar laišką, kurį nutekino man Hebra hakeriai nuo Juraičio, kadangi aš nuo jūs ribojęs, bet panašus. A, hakeriai perima kartais laiškus ir man nutekina Kazimirui. Tai va, kas yra? Švenčioninė su Erika kartu organizuoja 18 dieną konferenciją. Ir jinai buvo niekur neviešinta ta konferencija, nieks nežinojo, bet saugumas nugirdo, perdavė Delfiui, žurnaliūgais apsimetantiem tenai savo agentam, Ir štai kas įvyko. Nerijus Povilaitis, pažiūrėsiu Nerijų Povilaitį, kai paieškojau, tai yra nuotraukas meta va tokias. Kaune ieškomas nužudimų įtarimas, matyt, toksai, į šitas panašus. Ir tas, va čia bet kuris gali būti Nerijus Povilaitis, nežinau, katras iš tikrųjų. Tai va šitas Nerijus Povilaitis, Delfio, žurnalistų prisistatantis, nu kažkoks tai tenai veikėjas, parašė tokį laišką. Labą dieną, Čia tai sodybai, kuriai turėjo būti konferencija. Rengiant žurnalistinį tyrimą apie priešiškų užsienio valstybių įtaką Lietuvos visuomeniniam politiniam procesam, buvo gauta informacija, informacija iš saugumo, buvo, tai, nieks nežinojo tos informacijos, jo kovo 18 dieną Sodeikiškių Sodeliškių dvaro sodyboje Biržų rajone organizuojama Baltijos šonių opozicionierių konferencija. Kiek žinoma, šią konferenciją organizuoja užnipinėjimą Rusijai laisvės ateimo bausme nuteista Algirdo Paleckio įkurtos, o vėliau teismo sprendimu likviduotos organizacijos tarptautinis geros kaiminystės formas nariai. Kolegų iš tyriamosios žurnalistikos projekto Insider duomenim šioje konferencijoje planuojama pasirašyti kreipimąsi Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką, Rusijos federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, Rusijos valstybės dūmą. Todėl nebejotinai šis renginys bus išnaudojamas Kremliaus propagandoms tikslam, bandant parodyti, jog Lietuvos gyventojai prašo Rusijos ir Baltarusijos prezidentų pagalbos. Gali būti, jog šiai konferencijai Sodeliškių dvaro sodybo organizuoti yra arba bus naudojama Rusijos valstybės lėšos pasitelkiame organizacijas bei asmenim, kuriem dėl karo Ukrainoje taikomos tarptautinės sankcijos. Jau, bla, bla, jau, pabaigsiu. jau pikina jau. Pabaigsiu, jau. pabaigsiu. Dėl to norint kuo tiksliau įsiaiškinti pinigus rautus iš Lietuvai priešiškų šalių, antivalstybinės veiklos finansavimo būdus, prašau atsakyti šios klausimus. Pirmas, kas užsakė Sodeliškių dvaro sodybą kovo 18 dieną. Tai čia žurnaliūgą prašau, jam, taip, čia jam privalo atsakyti kažkas. Na. Antras klausimas. Gal galit nurodyti asmenį ir įmonę, kuri atliko šio užsakymo apmokėjimo? Trečia. Ar jums buvo pranešta apie šio renginio tikslus, pobūdį ir lėšų kilmę? PS. Pridedu ekranvaizdė apie šiuo metu jau vykdomo renginio reklamą. Iš anksto jums dėkoju, pagarbiai Nerijus Pavilaitis, Delfi žurnalistas. Pagarbiai, įdai pridė pagarbiai. <laughs> Telefonas plus 37061038335 adresas pridėjo kaip, ar Erika ar Švenčionė, nežinau, nuo kurios atsiribot. Ar nuo abiejų atsiribosim? Nuo abiejų atsiribosim. Nuo abiejų, nuo abiejų atsiribosim, ramiai galvos. Tai va, esmė tame, kad juos tiek prigazdino, va tokiu, ir čia buvo ne vienas, tik paskutinis, kad ten, <laughs> atsiprašom, draugai. Tai jų toks tikslas ir yra. Tai jie prigazdino to šeimininko, taip. reiškia, to sodybo šeimininko. Taip, ne, kuris. Ir jie įsigando ir sako, ne, nepriimsi, nes mums sakė. <laughs> Sako, Aišku, tai, tai va, nu, va, va čia niekšų metodai vairas, supratė. Nu čia, čia. Pasidu, kiek prirašė. Sovietų sąjunga, reiškia, pačiam blogiausiam variantui yra. Tai yra Brežniovo Zastojaus laikų. Nu, O tokiais aš... metodais tvarkydavo visus reikalus. Nu, visi totalitaristiniai tokie režimai dirbo taip, suprantate. Na, Keičiausiai, kad jie čia skelbėsi žodžių ir laisvės e, visokius, visokiojopus. Visokius nu, demokratijos nešėjais, kelbėjais, vaizduoju. Na, nu, taip. Nu, bet, tai, na, tai, e, apie ką turėtų gal pagalvoti, susimastyti kiekvienas žmogus, nu, klausydamas žinomas va šitos nu, kovinius asilus. Žiūrėk, kiek tau prirašė, čia antivalstybiniai veikėjai, gauna iš Kremliaus pinigus, dirba Putinų. Nu, na, ne, saugumas kas... ir, ir, ir jie vaikšto savo laisvį. Tai, na, tai sumai gaunas, kad na, jie viską daro, bet nieko kaip ir nepadaro. Taip įstatymo jokio niekaip ir nepažeidžia. Ai. Nu tai taip. Nes jeigu jie kažkodėl. pažeistų per plauką, bet kokį įstatymą jie būtų per 3 sekundės suvalgyti. Ai. Na, na, įstatymų nepažeidžia. Nu bet tą sodybą, mm. nu tai suvalgyti drąsiai gali, greitai, jeigu va tokių... Nu tai taip, tai juos ir valgys, pavyzdžiui. Nu tai taip, jeigu juos jie pirmai. paims ir su, su, nu. paims. Tai kalbų nu. nėra, nu, tai ir... čia teroras yra. Tai čia terorizavimas yra teroras. natūralus. Verslas yra terrorizuojamas. Va. Čia lygiai ta pati tema ką mes praeitą kartą ir kalbėjom, sakant, tai žmonės tiesiog nu, prigazdina, pritrolina. Nu, nu lygiai tas pats va, su mm. šitom, reiškia, e, e, Ukrainos vėliavom ir šitom. Mm. Nu, verslininkai irgi yra užtrolinti ir prigazdinti. <clears throat> Nepakabinsi, negausi, visi, negausi visi, reiškia, pinigų. Vis mes sugalvojom, grįžom prie to pačio. Nu. Ir, ir kaip jie pyksta, reiškia, mm. ant tų, kurie, pavyzdžiui, be pinigų. O, o... Be nieko reiškia teikia visiškai, teikia pasiūlymą valstybei, važiuok, sako, reiškia, tu prezidentė, važiuok, tarkiai, su Putinu darykit tai, kad kalbėkit apie tai. O, ir jie, o jie, reiškia, kaltina karo propagandą vaką. Na. Juos, kurie reiškia... Na nu, tai viskas tai aukštinkojamgi pastatė. Absoliučiai. Nu, tai, nu, o, o jūs Juraitį pažįstat ar švenčionę? Pažįstat? Nu tai aš tai Kazimierą pažįstu. Nu, taip, nu, šiaip tai žinau Juraitį, žinau. Tai Juraitis, jeigu ir daro, tai be Kazimiero darys, ten su Švenčio nemačiau, reportažus daro, bet ten gerai, Kazimieras nedalyvavo. Gerai, tegu, bet dėl ko aš klausimą keliu? Man baisiai įdomu, kas ten per konferenciją. Gal kas nors gali atsiriboja pats nuo savęs arba nuo kaimynų. Ant jų. Nu, tai aš, pavyzdžiui, pagal šitą informaciją nu, sužinojau, kas ten per bet, pažiūrėk, konferenciją. Bet tokia konferencija turi būti. Nu, tai jūs važiuosit, turbūt reiškia prašyti, Juraitis važiuos, turbūt prašyti Juraitis, tenai gintariuką tą atvežti. Va taip aš. Juraitis, suprantu. tai ten net pranešimą apie mobbingą sakys, apie va šitokias nesąmonės, skaitys pranešimą, o man labai knėti paklausyti. O dar reikia vietą surasti, gal kas priimtų. Va, gal priimsit kas nors tą konferenciją. Aš nežinau, pavyzdžiui, aš mačiau konferenciją, e, vyko Talinė neseniai kažkokia, tai, tai nu, tai ten pusė žmonių nuotolinių būdų kažkokia. Tai, tai, žinot, kas yra aš tau, į dar goro e, durnių, durnių teatrė, faina, aš taip, o tokie, mat, kai 80 e, tų procentų, žinai, jie, žinai, kaip sako, jie, jie piknaudžiauja demokratiją. <laughs> Jiems sako, su demokratija suteikia per daug laisvių, ne? Ne, ne, absurdas. Man tik tai viena labai keista. Nes ko... demokratija gali būti tik tai į vienai nuomonė, supranti? Na, nu. jeigu tu turi kitokį nuomonę, kitokį požiūrį, darai. Ir, na, nu, tai jau ne demokratija. Tame, tame pačiame kontekste aš 62 jau piliečius kviečiau į diskusiją. Na, na, man irgi sako, tu irgi antivalstybininkas. Na, šiandien vienas vakelis rašinė savo, na, aš įdėjau, tiesiog įdėjau informaciją. Net ne savo, pačių ukrainiečių ir pats, pačių ukrainiečių dėjo informaciją, jisai man sako, kiek tavo moka kapeikų? Siduoju, bet čia tipinis etaloninis, va tokių mąstymų. Ai. Taip. Kiek tau sako, moka kapeikų, sakau, a, a kas nors, sakau, nu, kas kažkas ne taip, kas ten kažkaip, žinai, kas, sakau, blogai su ta informacija. Tu, sako, dėdi vienašališką informaciją. Na. Diskutuokit, kita šališka bus nu, balansas. Nu, tai, nu, tai taip, jūs kitas. Na, paskui rašau, skaitai, davai, sakau, susitingam ir aptarsim, pakalbėsim, kur aš čia klystu. Nu, kas prasideda tipiškai. Ai. Tu piknaudžiauji demokratiją. Tu piknaudžiauji demokratiją. Ai. Aš tai teigęs, kad trysia, penkiese diskusijai, atviram pokalbį, geriausiai, gražiausiai pasimatys, kieno pusėje tiesa. Tiesagi jūsų pusėje, jūsų šviesa pusėje. Na, Bet ne, nu, kai čia... pakvieti juos į diskusiją, jie api, iškart pa, pa, pradeda pilti visokius keiksmažodžius, epitetus, taškosi, blaškosi, šūkulė. Ei. Nu, matai, nes jeigu jie ateitų į diskusiją, kas nors sužinotų, kad jisai buvo diskusijai, tai tada jį patį apkaltintų, palauktai, tu... tu nu, tu jis bailys, jis bijo, tai iš ko aš jam skau, taigi tu vyras, kad tu nebailys, tu ne, nepabijosi atstovėti savo pilietišką, patriotišką poziciją. Ne, Ei. ne e, baisiausia. Ne vienas. Ai, va, koks tai yra kontingentas. Esmė, tu va šitą, va šitą žurnaliugą, va, realiai pakvieskit diskusiją. Eiktų. Ant bairio. Eiktų, nu kad jis. Nu kad jauniais ir taip jau aišku, ant bairio galima, žinoma, reikia pakviesti. Ir kas bus? Ai. Bet tai... Bet tai man, vat, vat, nu, nu paaiškinu, ko jie tai bijo. Nu, nu taigi, ko jie šitaip bijo? Taigi užsakymas, saugumas nutekino informaciją. Nu, tai gerai, bet ko tas saugumas bijo va šitaip? Ir kas bijo? A, jiem nepaisė. Ar saugumas bijo, ar jų šeimininkai bijo va šito dalyko? Saugumui ir... duota užduotis, nu, tai va. jie turi laikyti antirusišką trendą ai, valstybėje. Taip, nu, taip, taip. A, jeigu tu ką nors darai, nu, Kažką, tegul tai iš tikrųjų, nu, tai gerai, nu, tai tvarkoj. naudinga. Ai, nu. Jis sugadina visus santykius su Baltarusija, su Ukraina, ekonominius, politinius, kokius nori. Ai, Lietuva milijardiniuose nuostoliuose, supranti? Tai būtent, nu. Na. Na. Ne, nu tai jūs. Na, tai jeigu... Tai čia ne, ne, ne antivalstybininkai čia. Bet taigi galima, tai? reiškia, kažkaip tai Protingai tą daryti. Nu, jeigu nu, tai, jums tai, duotas tai, užsakymas daryti antirusišką trendą, nu, jūs darykit, ką tai, mes jums trukdome. Tai kam dirba Lietuvos saugumą? Tai kieno čia saugumą? <laughs> nu tai būtent. <laughs> Nu, gerai, o, Bet mes nenorim Saugumėti, nu, iki veidrodį pasiklaus. Nu. Tai nes, kam tu dirbi? Nes elementaru su kaimynais reikia nu. kalbėtis, kalbėtis. Va. O šiaip tai iš esmės... Tai- Negalima. Tai, ne, Kas, žiūrovai, su kuo kalbėtis vat, ir su kuo pykti sprendžia vat, pasakys, amerikonas. Nu tai va, aš ir nu. noriu apie tai pasakyti. Nes visi gerai pagalvokit ir jūs, žurnalistai, ir šitie delfiniai ypač. Kieno kariuomenė stovi čia? O dėsnis yra toks, va, kieno kariuomenė stovi, tas ir valdžia stato. Visą laiką nu. istorijai buvo taip ir ne kitaip. Nu, tam ir tarnaus. Ir tai yra dėsnis ir toksai. Ir, ir vat nuo jo pradėkite. Ir viską vadinasi. Šmeišti ir puldinėti nu. reiškia ant visiškai normalių, nekaltų ir samoningų žmonių, baigusių aukštuosius mokslus ir daug žinančius. O jūs piemburniai. Va čia tai Nenoriu senio toliau tęsti, nes... Nėra, ne, nieko. O čia aš... tai senio kalba man patiko, mm. bet gerai, uždarom tada nu, šitą duhai, temą. Nu, duhai, salagos, Jėzus tu man. Ką jie žino, ką jie daro. Bet šitą temą uždarom tuo, kad aš, Kazimiras, labai prašau įsileisti šitą konferenciją pas save kažkur, ar į sodybą, ar prie sodybos, ar į didelį būtą, nes aš noriu paklausyti be viso ko ir Juraičio pranešimo apie politinį mobbingą. Va. Gerai. Aš tai labai... Bet jeigu aš ten tikrųjų... nesugebėsi, tai pradė, tą pranešimą. Aš tai iš kitos ja. pusės nu, stebėjosi saugų, saugumo nekompetenciją. Tai. Jie kaip tik turėjo leisti organizuoti, organizuoti ir, Taip, o, ir surinkti visą antivalstybinę tą informaciją. Infiltruoti kažką, tai judėjimą. Surinkti susikalčius. Nu. Tai kas čia per veikla, kur čia profesionalumas? Jis, jis sutrūkdė į... Nu, operaciją. Ne, nu čia reikia nu, operaciją. Nu. Taip, formaliai. Būtų surinkę visus... Visą, parodyt, kad mes... Visą agentūrą surinkę visus sufiksavę, supranti, su, surašė, sudėjo. Taip, ir atėjus, ir atėjus X valandai. Visų, tai dabar, ar iš tikrųjų tas saugumas toks kvailas? klausykit, va kaip senių klubas mes galėtume kreiptis į saugumą. Va čia tai antivalstybinė veikla, žlugdy tokias operacijas. Iš tikrųjų, geniali mintis. Na, nu, Kur tai visus galėjo susiemti. Nu. nu ką, jie tai dabar... ten nu. viską labai gerai žino. Nu. Suprantate, reiškia, finansijų, finansavimo šaltinių netrado. Reiškia, tų ideologinių vadų netrado, ryšių su Kremliu netrado. Tai palaukit, ką, darbas baigtas, tai dar Šita, nebaigtas. Yeah, bet Sakau, infiltruokit savo žmonės ir rinkit yeah, informaciją, kad darbas yra. Ei, suprantate, kas yra. O čia parodykit taigi... kokį nors Lietuvos įstatymą, nutarimą kažkokį ar kažką, kad aplauk liktai priėmė, kad jie įstatymą, kad Rusija teroristinė valstybė. Nu, Ai, čia. Priėmė, yra toks įstatymas. Nu, yra, yra, paskelbė, reiškia. Paskelbė. Nu, kas, Ai, nu, nu, vieninteliai, vieninteliai nu. Europoje turbūt. <laughs> vieninteliai Europoje. Vieninteliai. Na tai, piridi paravozą. Na nu, gerai, uždarom tą temą, pabaigtėm kaip visada. Ten. Gerai, tai mes e, kaip ir išnagrinėjome. Nes aš tai suprantu, staigius, aš, aš nesuprantu, ko iš tų žmonių nori iš to švenčionės, kuo juos kaltina, realiai. Ai, ko iš jūs nori? Nu, a, nori, kad valstybė būtų demokratija, nuomonių gausa, įvairovė, suprantate, nu, aš tikrųjų, kaip dabar jau nelabai žinau, suprantate, nu, tai norėčiau, tikėčiausi, suprantate. Nu. Bet kai aš noriu, kai aš noriu, kad būtų Lietuvoje pagal įstatymą, pagal instituciją, tai aš pradedu apskelbti būti iš kart Kremliaus agentų. Jeigu aš nu, noriu, nu, tai kad Lietuvoje galėtų Lietuvos įstatymai, taip. tai aš esu Kremliaus agentas. A kai šitie vėlniai įstatymus visus pažeidinėja, konstituciją. Tai tada jie vadinasi Lietuvos patriotais. Taip, vadinami, jie patriotai. Aš, nu, kokia čia realybė? Gerai, gyvenam. gerai, baigiam. Mes gyvenam kvazi realybėj kažkokioj, tai nežinau, kažkur tai reiškia, kaip dabar šitas madingas žodis toksai, šitas per internetą. Jo, iš tikrųjų. Kaip tas pasaulis vadinasi, tas, kaip jisai, nu, nu kaip jis vadinasi. Kvantinis. Kokios. Ne kvantinis. Nu, kvantinis. Kvaz, ne, Virtualioj realybėj, va, va, va, <laughs> prisiminiau galvą. Tai va, mes baigiam šitą temą ir mūsų virtualioj realybėj yra visiškai kitokios nuostatos apie valstybę, apie valstybės e, santvarką, apie konstitucijos svarbą išgyventi valstybei, negu kuri tos nuostatos labai skiriasi su šio laikinė mūsų e, <sighs> valdžia, toks, tiksliau sakant, reiškia šitos teritorijos valdytojais, nes valdžia tai nepavadinsi. Aš gal noriu dar mažutį irgi komentarą įtert pabaigai, svarbiausia, kad e, man asmeniškai, žinai, e, kaip čia pasakyt, nu, nežinau, va, ta keist, keista ta būsena, kaip viskas, kaip čia būt, kaip gyventojai, tikrųjų, aš savo, savo nu, sakykime, nu, gebėjimu suvokti realybę, tą realybę matau vienaip, suprantate? Ir šita visa valdžia vadinama, vado Lietuvos, suprantate, man nori įrodyti, kad ta realybė yra kitokia. kitokia suprantate, kad taip, kaip aš matau, suprantate, tai yra priešingas valstybei matymą, supranti, mhm. bet aš šiet matau <laughs> taip, supranti, yeah. bet nesako, tu matyk taip, kaip mes tau, kaip mes tau ją pakeišim, darai. No, nu, ir yeah. supranti, jiems pavyksta, na, jiems pavyksta studentus, vadinamus, tokius politologus įruošia, jiems, na, ir, na, ir ne, tiesiog, taip, matyk taip, kaip mes liepiam. Jo, dar turėt matyti taip, kaip yra iš tikrųjų. Šiaip tai mes matom realybę, nu, nori, mhm. nenori, reiškia, per tiek laiko. Tai nusikalstama pasirodo. Nu, o, o, o, o reiškia, o jie tai, tu supranti, reiškia, virtualioj realybėje. Ir dabar, reiškia, iš kur visa šitai ateina? Tai ateina e, lygiai taip pat, kaip, reiškia, vat, būdavogi sovietiniais laikas, laikais aukštiniai partiniai institutai. Tarybiniais, tarybiniais. Tarybiniais laikais. Tai lygiai tokie patys institutai egzistuoja dabar, reiškia, va ta švabo, reiškia, ten visų šitų lyderystės formai, va tokie. Tai yra institucijos, kurios ruošia va šitos va virtualios nu tai, tai, realybės. Tai, tai, tai, tai, tiesiog, tai yra tiesiog satanizmas. Na, nu tai būtent. Mm. Nu. Pasvelė viskas ištinkuoja. Taip, viskas užtinkuoja. Tai velės yra meloginių. Taip, sukeistos savokos, reiškia. Tai- ir jeigu tu bandai, kitas turinys į savoką kalbėti, kad tu skelbdama, dar jeigu matai tyliai, kaip yra, niekam nesakai, kol kas dar už tai nebaudžiu. Bet, bet nu, jau švabus forume sakė, jau gyrėsi jie, kad jie jau sudės į mikroschemos į galvą ir mes jūs sako matom, mes jau mokam skaityti žmonių mintis. Suprantate, ir nu. tu būsi baudžiamas net už neteisingą mintį, suprantate. Ja. Ir aš čia jau lygiai taip pat. Ir tu juos kvieti, matai, aš jums juos, aš juos kviečiu, pasakyti, kur aš klystu, kur 60 ura pratirėdo patriotų kviečiu į diskusiją. Suprantate. Nu. Aš sakau, aš sutinku iš priekį, iškart, kad aš greičiausiai klystu. Sakau, bet duoju atin ir jūs, nu, sakau, nu, pakalbėkite apie tai. Nesaka. Nesaka, nakrintų, sako, vatnikas, čiūptin kažką, da kažką. Tai, siu. Nu. Ne, reikia kažkaip nu, tai išmokti, tai nu, tai, nu, su, sugebėti atsiriboti nuo šitų šlikštinių. Nu, tai, čia, tai- štai kaip, epochos tie duokas toks, suprantate, kaip pra, praplaukėtis pra, kartu su epocha praplauks, ai, ga, paskui biški gaivesnis bus oras, atmosfera, ai, tikėsime, nu, ai, periodiškai visą laiką taip atsitinka. Aš irgi manau, grėšios niekur mes ne, nedingsim, prisės ištvert, iškest šitą visą. Nes tai turi įvykti, turi, turi, nes kitaip nebus jokių tenai pasikeitimų. Ne, tu gali gyventi vieną statą ir realybėje niekas nieko nesidarin, bet, bet aš, nu, kaip ir jaučiu tokia kaip pareiga, suprantate, kad nors vieną kitą žmogų, nu... nu. Ne, man žinai, kas dar baisiausia yra, supranti, va, kaip su jaunimu, žinai, va, pašnė. Tai apie ką? Aš matau, kalba. aš matau, supranti vieną dalyką. Jie negali suformuluoti klausimų. Taigi, va, nu, va, lyg tai nebūtų smegenėlėse va tokio va dalyko, reiškia, kaip klausimas. Ne, ne, ne tai, kad klausimo, egzistencinio klausimo, prasmingo klausimo. Svai. Gyvena pagal formulės, va tik iš tas, va lygiai taip pat kaip šitą žiniasklaidą. Va. Etiketėm, etiketėm, etiketėm. Tas yra toks, tas yra toks, tas yra blogai, tas yra gerai. Ir taip, viskas, taip, klausimų išmokint, nėra. Vat pasakyta taip, yra. Tokia švietimo sistema vadinama. Fanatikai tai vadinasi. Jų nemokina mąstyti, juos vadina tik pa, uždėti pavadinimą. Jau, jau, jau, man plešim. Gerai, viskas, baigėm, baigėm šitą temą, baigėm, viskas mes, reiškia, vėl žaidžiam per daug. Taip, ačiū labai uždėmesį, viso gero, iki kito karto, sėkmės jums visiems, linkim daug sveikatos, laimės asmeniniam gyvenimui turime pinigų, nu ir sveikatos. Svarbiausiai mūsų amžiai, svarbiausiai sveikata. Ačiū.